volem que el talent de la, de la ciutat es quedi a la ciutat i per això hem de posar les coses fàcils. I aquesta mesura que avui presentem el que fa és posar les coses fàcils. Fàcils a la gent que vol iniciar una activitat econòmica, fàcils a la gent de Barcelona que es vol quedar a Barcelona a desenvolupar el seu projecte empresarial,